We continue visiting and learning about many new options of coffee within Bruselas, in the state of Huila, in Colombia. Uh, I have met some ladies today. They have a female cooperative, which was sponsored by uh, the German embassy here in Colombia. So keep up with us and come with us and let's see what they're offering and what they're doing here in Bruselas, Huila, Colombia. Gente, sigo muy impresionada con tantas iniciativas que estoy descubriendo aquí eh, en Bruselas, en el corregimiento de Bruselas, Huila eh, eh, me enteré y me he encontrado, el conocido hoy, con una cooperativa de mujeres caficultoras aquí dentro del corregimiento. Esta iniciativa fue apoyada por la Embajada Alemana aquí en Colombia. Así que vengan con nosotros y vamos a ver qué conocemos hoy aquí en Bruselas, Huila. Hermosos almácigos Pues aquí somos una asociación de mujeres, <laughs> una asociación de mujeres cafeteras. Eh, tratamos de, sacar el mejor café y buscar la forma de, mejorar más la calidad de vida como productoras. Todas tenemos nuestro café en nuestras fincas y, estamos en ese proceso de darnos a conocer como mujeres productoras de café. Cuénteme una cosita, ¿cómo se creó la iniciativa de contactar a la embajada alemana? Esa es porque nosotras nos invitan a ferias, siempre la gobernación del doctor Igati y la doctora María Fernanda Ramírez, ella fue una persona muy entregada a la competitividad y a las asociaciones y ella conoció el caso de nosotras y entonces nos cargaba para todo lado en ferias. Entonces ella se había escrito a Sodamas de, Bogotá. En Bogotá hay una asociación que se llama Sodamas y todas las gestoras de los departamentos y municipios, eh, las que quieran escribirse, entonces ella se escribió allá y nos llevó a muchas, muchas, a nivel de departamental nos llevaba a todas las asociaciones de mujeres, entre esa, pues la mía. Y, allá fue donde nosotros nos, nos distinguieron como, como puro mujeres en el sentido de café y nosotros lo hacemos tostar también, en otra maquiladora nosotros lo hacemos y vendemos, y galletas y todos los derivados del café. Entonces galleta, torta, dulce, dulce de cereza de café, todo. Entonces, mm, pues les gustó el proceso de nosotras y nos compraron casi un millón de pesos en café y, quedamos pues postuladas para una convocatoria y cumplimos con todos los requisitos. Aquí vinieron y lo único que hacía falta era comprar el lote. Entonces nos propusimos, teníamos unos ahorros del fondo rotatorio, teníamos y, sacamos de ahí, compramos el lote para nosotras cumplir con los requisitos. Y logramos tanto los requisitos que ellos nos pedían como la gobernación, como nosotras aquí logramos que la Embajada de Alemania nos diera los equipos. Y la gobernación nos regaló lo de la obra civil. Y nosotras colocamos el, el lote y la obra social. Qué bueno. ¿Nos mostraría cómo es por dentro, por favor? Sí, claro. Sí, claro, con mucho gusto. Siga. Gracias. Este fue el silo. Esto se compró con, lo de la Embajada de Alemania. Tuvimos la el apoyo, de, eh, apoyo técnico de la especialidad Cafetera, que es la Federación Nacional de Cafetero Comité Departamental, por medio de la doctora María Isabel y el doctor mm, Germán Salazar, entonces Mauricio Salazar, entonces ellos nos ayudaron en la parte técnica, el SENA nos ayudó con la parte de capacitación eh, y logramos comprar estos equipos de, secado de café. Eh, en ese momento no está en función porque pues, está pendiente de recolectar más café porque no se puede agregar a poquitos y no... ¿Qué capacidad eh, tiene este silo? 750 kilos. ¿Cuánto, perdón? 60 arrobas. Muy bien. Y eso tiene un proceso aquí que es, necesitan y no puede venir el esposo, en fin. Entonces se coloca un tubo, el café cae acá y luego de aquí una motobomba se encarga de subirlo con agua para, para nosotros evitar el peso. Entonces JM está los dueños de la, los que surten la maquinaria nos hicieron el proceso para que no necesitáramos estar volteando nosotras las mujeres. Y el, café cae ahí arriba mojado, absolutamente mojado, escurre y el agua vuelve y sale aquí, retrocede, entonces estamos minimizando agua. Nos sirve para dos o tres lavadas. Qué bueno. Y seguimos aquí, dura seis horas oreando el café el primer cajón y baja otras seis horas y baja otras seis horas y sale el café seco. Qué bueno. Y ya debemos de tener más café para irle echando porque pues, se pierde tiempo, calor y todo. Esta es la función del silo. Esta es de comín 2.500 1500 kilos. Eh, también aquí se nos facilita porque podemos fermentarlo el tiempo que el cliente o, el mercado lo pida. Entonces, o nosotros queramos sacar un café fermentado, el tiempo que queramos, pues están disponibles los comile, todo el por medio también el, eh, con el motorizado de máquina por eléctrico y allá también el silo también se mueve por la motobomba, todo por medio de que nos buscaron la forma porque, porque éramos mujeres. Qué bueno. Señora. Y, estamos muy contentas con hacerlo porque aquí no contaminamos, aquí no se contamina. El mucílago del café cae allá atrás y lo secamos y queda como abono. Qué bueno. Que no, no, estamos contaminando, estamos favoreciendo el medio ambiente. ¿Cuántas mujeres son parte de esta cooperativa? Nosotros tenemos 26. En la convocatoria, pues, eh, hubieron 183 mujeres y pues, pues la mayoría eh, nos tocó frentear muy duro porque los esposos siempre enseñaban a ver a la señora trabajando en su misa y en sus cosas que hace desde la casa y muchas veces los esposos no permitieron que ella abandonara y se, multiplicara su tiempo. Y hemos venido y otras pues esperaban era pues el auxilio y esto, entonces pues no se trataba de eso. Entonces es un proceso y hay que frentear. A mí me tocó mucho, me ha tocado como presidenta, llevo 12 años y no me quieren <laughs> bajar porque pues a mí me gusta el liderazgo me, y, y lo que yo quiero llegar a, hacer. Ya voy en la mitad del proyecto, de lo que espero. Y entonces ha sido muy duro frentear al esposo que, le dé el tiempo, que llegue tarde, que vaya a reuniones, que esto. Yo, gracias a Dios, crié mis hijos, los quedamos con mi esposo, en fin, y están estudiando, están trabajando en Bogotá, ya estamos los dos solos, entonces yo saco mucho tiempo para poder llegar a este proceso y ya voy a la mitad del proyecto porque la idea de nosotras es desde la semilla, la chapola, el proceso de, colinos que miró allá adelante, la huerta, porque por eso se llama Mujer Café y Cocina, mujer porque somos mujeres, café porque es el sostenimiento de la región y el sostenimiento de la familia, y cocina porque no vamos a vamos a mejorar más la, seguridad alimentaria, en busca de mejorar más, no vamos a abandonar nuestros unidades, sino a mejorar, aprender a mejorar más. Por eso es el nombre Mujer Café Cocina, quien el técnico de la federación nos, nos dio la idea de, reunir las mujeres hace 12 años, entonces él, nos dio ese nombre y lo apoyamos porque tenía un sentido, un valor pues agregado. Qué bonito, los felicito porque es una buena labor y qué bueno ver que tienen toda la, maquinaria también, ¿no? Pues ya vamos en este proceso, gracias a Dios. Yo, a nosotros nos llevaron a Costa Rica. Eh, nosotros duramos como cinco años que, que, tratábamos como de, ya no más, porque golpeábamos puertas y, nos decían que éramos unas viejas locas, que cómo le ocurría que nosotros íbamos a ser capaces de manejar la caficultura y estar en la casa. Y no nos creían, como que pues muy poco. Cuando vino Adán y Acción Social a yo vivo agradecida con ellos. Y yo a la hora que ellos vengan de por allá, para mí eso va a ser eh, un recibimiento porque eso me agradecía. de ahí en adelante ellos nos abrieron puertas, muchas puertas y nos llevaron a Costa Rica, a Estados Unidos a conocer más del proceso del café. Y muchas, muchas capacitaciones, pero muchas que, en realidad podíamos jalonar más proyectos y que sí podíamos a las mujeres. Eso fue muy duro, doctora, fue muy duro fretear, eh, que el hombre se diera, y, la idea era que tuviéramos mil palos de café en, en un lote de 50 por 50 al descope y que de ahí, pero donde ella siguió el bonito el proyecto y siguió. La que menos tiene tiene una hectárea y estamos en el proceso más o menos de hectárea y media y, el requisito para que entre a la asociación una socia debe tener café y mm. propio y con su documento y SICA, todas estamos con, la cédula cafetera, con SICA, con todas estamos. Entonces, la que entra, que no tiene eso, se le hace al comité, por medio le hacen el proceso y debe quedar federada también. Qué bueno. Y sí, hemos mejorado un poquito más de calidad de vida, todavía frenteamos algo, pero, queda más poquito, ya tenemos un poquito de autoridad de, nosotras mismas, después le comprar en la torta al mismo esposo que no estemos pidiéndole plata. Y todo queda para el mismo, la mismo hogar porque nosotras somos así, para los hijos, para todo. Y, aquí vamos en este proyecto, esta mitad de este proyecto. La idea, el propósito del proyecto ya Dios quiere, ya, ya un ingeniero me está haciendo los planos, que ahora le mucho el video que me mandó, mañana Dios quiere lo socializamos, a ver si a ella les gusta terminar allá con la cafetería. Que así cuando tengamos visita podamos y los hijos están estudiando barismo, otros catación, otros ingeniero agrónomo, otros medio ambiente, están haciendo ingeniería ambiental, porque ellos son los que van a quedar legados a la nueva regeneración de, la familia, son los hijos y sobrinos y la juventud que, que poco a poco se vayan. Nosotros somos simplemente dejar una, una huella. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones. We are able to understand. Uh, they have been going through a lot of work. Uh, it has not been easy for them to be able to accomplish everything that they have so far. This is an endeavor that has taken 12 years to be formed. Uh, there are 26 ladies which had to do a lot. They had to fight with their husbands. They didn't think that they were gonna be capable of doing what they have been able to accomplish. Uh, they were sponsored. Some people saw potential in them. Uh, but the lady in charge told me that um, they thought they were crazy, but they started visiting fairs. They started getting sponsorship until the German uh, embassy heard about them and they required for them to buy the piece of land. Once the piece of land was bought, then the uh, government of Huila gave them all the infrastructure for this place and the German government then bought the equipment for them to work. What they're doing right now is like what they want is coffee, women and kitchen. What they're trying to do is provide their own food, being able to help their families, have time for them. The children, uh, generational replacement is happening because their children now are learning to become baristas, they're cuppers, they're roasters, so that they can do their own process. So the producers are learning that they have to scale up and they're looking for that sustainability that so far they're not accomplishing. So things are changing and the future is very promissory for all the growers of coffee in Colombia. Uh, we will continue in pursuit of new uh, experiences, not only in Colombia, but in other uh, producing companies as well. So keep up with us. Entonces estuvimos aquí hablando y estamos entendiendo que estas señoras llevan 12 años, son 26 asociadas que están en café, eh, en mujer, café y cocina. ¿Qué han hecho ellas? Llevan 12 años. Hay 26 mujeres que conforman esta cooperativa. Comenzaron con apoyos de diferentes personas hasta que dos personalidades políticas de Huila eh, empezaron a apoyarlas, a llevarlas a ferias de café. Una vez eh, llegaron a ella apareció una convocatoria. La convocatoria exigía que ellas compraran un lote y una vez comprado el lote, eh, del el departamento de Huila les ayudó a hacer la infraestructura y entonces una vez ya tuvieron estos requisitos cumplidos, entonces eh, la embajada de Alemania les compró los equipos. Ahora, los jóvenes ya ellas están sembrando bases para el futuro. Entonces los jóvenes ya están aprendiendo a ser baristas, ya están aprendiendo a ser catadores, tostadores, ya están empezando a entender y a nivelarse con las expectativas de los compradores extranjeros. Entonces esto indica que el futuro del café va a ser más equitativo porque ya el caficultor, el productor, está aprendiendo y está buscando, persiguiendo algo que sea justo y sostenible para ellos. Continúen con nosotros. Esa de café, que esa se le hace un proceso con, con pasto, con, con cuestión de arroz y otros derivados que por medio de la alcaldía nos están enseñando a hacer esos abonos esos compost y entonces ya sale el mismo uno para el café, para la huerta. Acá, aquí estamos proyectándonos a hacer el lombricultivo que es que se le echa toda la cereza y, el mucílago del café se, le, se hace aquí, la lombrice lo vuelve en humo, lo vuelve en un abono suave para las matas. Entonces aquí el proceso, por eso acá usted puede mirar haciendo desórdenes por lo que todo se va tirando aquí para tenerle comida a las lombrices apenas esté adecuado. Aquí sacamos el mucílago del café, no se va para el alcantarillado, para las aguas ni nada, no contaminamos ninguna quebrada ni nada y, y aquí lo secamos. Aquí está fresquito porque hoy ayer lavaron café pero cuando se seca, así queda el mucílago del café. Así queda. Usted puede apreciar y ver que no tiene ningún mal olor. Este es el mucílago del café. O sea que del café aprovechamos todo. El cisco cuando lo trillan se aprovecha para poder calentar el silo y se, eh, seca el café. Como dicho, todo se aprovecha. Y este es abono. Esto lo molemos, se revuelve con lo de la cereza, se revuelve con más tierrita para el jardín, para la huerta. Entonces, aquí no contaminamos nada, gracias a Dios, que es un proyecto muy bonito para... Muy bueno. Aquí ya tenemos la huerta casera que nos está patrocinando la alcaldía. Nos van a dar toda lo que es la semilla, la técnica, la malla. Nosotros teníamos que tener las eras hechas y ya las tenemos y el martes ya nos van a entregar los materiales para poder hacer el encerramiento. Esto es lo que yo le digo, la seguridad alimentaria, que aprendemos a, preparar los alimentos para poder mejorar más la seguridad de los hijos, de las familias y poder vender al mercado también, no, no estar pegado solo del café. Este café de allá, ese pues también entra el proyecto porque ya estamos en etaria y media, entonces ya entra, mi, mi café también entra así, también entra así. Eh. Nosotros tenemos el proceso, la semilla, pero le muestro allá Su esposo, después de haber todo este proceso de 12 años, ¿cuál es su opinión acerca de la labor que ustedes vienen realizando? Pues él está muy contento porque pues es uno de los beneficiarios, está feliz pelando el café, bien lavándolo sin tanto problema, eh, mirando que, en realidad está mejorando más y bien, me apoya. El más apoyo que él me da a mí es, es, de que pues entiende cuando no puedo dejarle el almuerzo, sabe que va a ir a un restaurante <laughs> o él mismo prepara. Entonces, pues, y no me pone cantaleta, entonces pues es el más apoyo que yo siento que, que me puede dar. Y aquí en los trabajos más duros, que nosotras todas nos venimos con el esposo y nos ayudan a hacer, él nos ayuda a hacer la huerta ya, la era, porque son trabajos duros para mí, que yo no, entonces él nos ayuda. Qué bueno. Y los otros esposos de las otras compañeras también vinieron y ayudaron, nosotros ahí tenemos fotos, y, los apreciamos con un almuerzo en Minga, hacemos. Mm, somos muy seleccionadas por el sancocho <laughs> de gallina, entonces nos gusta hacerlo y, a ellos les gusta ser atendidos también. Ya ellos nos han entendido y ellos ya no ponen tanto problema para venir. vinieron y nos ayudaron a hacer el encierro para el vivero. Los trabajos pesados ellos vienen y nos ayudan. Muy bien. Un en ese sentido, gracias a Dios. Qué bueno, se va cambiando positivamente la opinión. Yo como me dice don, don Jun, que pues lo tomo en una manera muy, muy constructiva, pues cacaraqueo por allá, <laughs> en reuniones, en talleres, en todo. Yo estoy con Mujer Café Cocina, Mujer Café y Cocina y, y pues gracias a Dios hemos salido, pues ya voy con la mitad del proyecto y ya como le cuento, ya me están haciendo el otro parte del proyecto para poder jalonar unos recursitos para acabar de, de, de poder tener nuestra cafetería. Qué bueno, pues la felicito. Muy bonito trabajo.